Miasta Doliny Środkowej Odry powracają nad rzekę. Projekt ożywił nadbrzeża, zachęcając mieszkańców tych miast do poznania swojego otoczenia. Powstaje produkt turystyczny, y, w którym y, pokazujemy nasze regionalne wyroby. To jest wino, przysmaki, ale to jeszcze nie koniec.